مرحبا بكم في فيديو جديد رح نحكي اليوم كيف تعمل مكالمة بالإنجليزي كيف تترك مسج how to talk on the phone كيف تعمل مكالمة كيف ترد على الهاتف كيف تترك رسالة هذا حيكون جزئين لأنه الفيديو حيكون طويل وأنا بحب الفيديو الفيديوهات تبعات يكونوا لا يتجاوزوا الخمس دقائق هذا الجزء الأول How to talk on the phone كيف تتحدث على الهاتف making a call إجراء مكالمة formal رسمي start the call كيف بدك تبدأ المكالمة بتحكي hi أو hello مش hi hello hi this is Kamal from learning online أو بتحكي hello this is Kamal from learning online طبعا تحكي اسمك هذا كمال من التعليم عبر الإنترنت or صيغة ثانية My name is Kamal I am calling from learning online أو اسمي كمال أتصل من التعليم عبر الإنترنت Ask to talk to someone أطلب التحدث إلى شخص ما May I speak to Anya please May I speak to Anya please هل يمكنني التحدث مع آنيا من فضلك؟ Could I speak with Anya? Could I speak with Anya? هل يمكنني التحدث مع آنيا؟ I'd like to speak with the technical support. I'd like to speak with the technical support. أود التحدث مع الدعم الفني. Could you put me through to the technical support, please? Could you Put me through to the technical support please. هل يمكن أن تدخلني إلى الدعم الفني من فضلك؟ Purpose purpose غرض يعني بدك تطلب غرض. I am calling to ask about a software consulting service. I am calling to ask about a software consulting service. اتصل بالسؤال عن خدمة استشارات البرمجة يعني بيتصل بده مستشار في البرمجة من هذه الشركة Could you tell me how much it cost? Could you tell me how much it cost? هل يمكن أن تخبرني كم تكلف؟ يعني قديش سعرها؟ I just want to ask if you're free to meet this week أريد فقط أن أسأل ما إذا كنت عندك وقت لنلتقي هذا الأسبوع person not available person not available الشخص غير متوفر when would be a good time to call متى يكون الوقت المناسب لأتصل when will he be back متى هو سوف يعود do you know when she'll be back هل تعرف متى ستعود leave him a message أو her a message اترك رسالة له أو لها could you take a message for him could you take a message for him هل يمكن أن تأخذ رسالة له I'd like to leave her a message I'd like to leave her a message أود أن أترك لها رسالة Please ask her to call me back يرجى أن تطلب منها الاتصال بي مرة أخرى Could you ask him to call me back could you ask him to call me back هل يمكن أن تطلب منه الاتصال بي مرة أخرى please tell him that I called today أرجوك أخبره بأنني اتصلت اليوم taking a call استقبال مكالمة good morning صباح الخير good afternoon تحكي مساء الخير هذا إذا كان مساءً إذا كان أنت عندك شركة وبتستقبل مكالمة من الناس مثلا limo limo service Thanks for calling limo service This is كمال صباح الخير شكرا على اتصالك بخدمة limo هذا كمال How may I help you? How may I help you? كيف يمكنني مساعدتك؟ أو What can I do for you today? What can I do for you today? ماذا أستطيع أن أفعل لك اليوم؟ asking who is calling يسأل من المتكلم أو من المتصل could I ask who's calling could I ask who's calling هل يمكنني سؤال من المتصل may I ask who's calling may I ask who's calling هل لي أن أسأل من هو المتصل who's calling please who's calling please من المتصل من فضلك؟ Where are you calling from? Please. Where are you calling from please? من أين تتصل من فضلك؟ Tell him to wait. Tell him to wait. قل له أن ينتظر. Please hold. الرجاء الانتظار. Let me transfer you. دعني أحولك. I'll put you through now. سوف أضعك الآن. I'm connecting you now. I'm connecting you now. أوصلك به الآن. Saying someone is not available. قول شخص ما غير موجود. I'm sorry. He's on another call right now. I'm sorry. He's on another call right now. أنا آسف إنه في مكالمة أخرى الوقت الحالي. I'm sorry she's not here today. I'm sorry she's not here today. أنا آسف إنها ليست هنا اليوم. I'm afraid he's not available at the moment. أنا أخشى أنه غير متوفر في الوقت الحالي. I'm afraid she's left for the day. I'm afraid she's left for the day. أنا أخشى أنها غادرت لهذا اليوم. He's not in his office right now. He's not in his office right now. ليس في مكتبه الآن أو هو ليس في مكتبه الآن. Taking a message. Taking a message. تلقي رسالة. Can I take a message? Can I take a message? هل يمكنني أخذ رسالة؟ Would you like to leave a message? Would you like to leave a message? هل ترغب في ترك رسالة؟ I'll give her your message as soon as her gets back. I'll give her your message as soon as she gets back. سوف أعطيها رسالتك بمجرد عودتها. I'll ask him to call you as soon as he gets back I'll ask him to call you as soon as he gets back سأطلب منه الاتصال بك مجرد عودته. I'll try her know that you called. سوف أحاول أن أعرفها إنك اتصلت. If someone called the wrong number. If someone called the wrong number. إذا اتصل شخص ما بالرقم الخطأ. ايش بتحكي له I'm sorry there's nobody here by that name I'm sorry there's nobody here by that name أنا آسف لا يوجد أحد هناك بهذا الاسم أو I think you dial the wrong number أعتقد أنك اتصلت بالرقم الخطأ شكرا للمتابعة الرجاء الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وما تنسوا أنه هذا الفيديو له جزء ثاني نراكم في الجزء الثاني في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله